Mm-hmm. Les hommes sont toujours des enfants, hein, c'était le titre d'un album. Donc finalement, adulte, c'est un jeu de masque, c'est un déguisement qu'il faut ôter une fois de temps en temps, non